Hello, is Mr. Seamus. Jane dunim a Hello Hamish, is Mr. Ely, Cós a Hamias na hirach, Cós a haú hen. Hamias an sin, ach habi fyrach hawn in Glasgow. Mo chrach, hawas an ha galig vagat. Tap a lat, ach ha nid galig vagat am ritir, ha nid haast. Catrin do hons i chrw galig. Hawn an high hawn an beitin is nou ik zomaar rastig. Kleva, tien opere hakket. Si eet de jankige a hanem. Ham ik ik a jankige, eet de Chinees a geskalik. Margarida, ham je heen nam heiliger haggischen. Ach hier me kan ropen tagisch, de kreta, mietesig. Hat je is a gamsa gesagatsa. Ach ham morgen lucht torisch, jen werk, gree vier kretere hazen tagisch. Efe'u oberheelaget. Ha, ha'wi nam nog o'n struhe. Veel gejerf. Ha, wel, ha'mi tollichtje doorgonjuchig. Fall of van zaaste, masin lat. Masin lat.